नमस्कार मित्रांनो आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत की हा जो पूर्ण टेक्स्ट जो आहे तो आपल्याला हव्या तेवढ्या कॉलममध्ये कसा डिवाईड करता येईल हे आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत आपण वर्तमानपत्रामध्ये वेगवेगळ्या बातम्या ठराविक कॉलममध्ये डिवाईड झालेल्या पाहतो त्याच पद्धतीने आपल्याला हा जो टेक्स्ट आहे समोरचा लेख आहे हा टेक्स आपल्याला ठराविक कॉलममध्ये कसा डिवाईड करायचा हे आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्याला शिकायचं आहे त्या अगोदर मित्रांनो माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब करून त्याच्या शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका चला तर आता आपल्याला हा जो टेक्स आहे हा टेक्स्ट ठराविक कॉलममध्ये डिवाईड करण्यासाठी पूर्ण टेक्स्ट अगोदर सिलेक्ट करून घ्या कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट केल्यानंतर ऑप्शन आहे पेज लेआउट या टॅबमध्ये कॉलम आता इथं सॅम्पल कॉल आहे one column two column three left right तुम्ही इथं मोर कॉलमवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं जेवढे कॉलममध्ये तो टेक्स्ट डिवाईड करायचा आहे तेवढ्या कॉलमचा नंबर टाईप करा इथं पाच कॉलम किंवा चार मध्ये आता ओके करून बघा बघा पूर्ण हा टेक्स्ट जो आहे तो चार कॉलम मध्ये डिवाइड झालेला दिसेल आता ह्या दोन कॉलम मधील अंतर जर आपल्याला कमी किंवा जास्त करायचं असेल तर काय करावं लागेल columns dropdown menu more columns इथं तुम्हाला वाईड आणि स्पेसिंग दिसते तर इथं स्पेसिंग कमी करा वाईड पण कमी करा वाईट म्हणजे दोन्हीमधील अंतर कमी करा आणि कॉलमची रुंदी वाढवा ओके करा बघा तुम्हाला कॉलमची रुंदी वाढलेली दिसेल जशा पाहिजे त्या पद्धतीने आपण इथून कॉलमच्या रुंदीसाठी सेटिंग करून घेऊ शकतो ॲटोमॅटिक स्पेसिंग ॲटोमॅटिक होऊन जाईल ओके करा ॲटोमॅटिक होऊन जाईल ती जर तुम्हाला जर लिहायचं असेल जर तुम्हाला नाटक किंवा एखाद्या स्क्रिप्ट वगैरे लिहायची असेल तर आपण इथं कॉलम्समध्ये या आणि लेफ्टवर क्लिक करा बघा स्क्रिप्ट प्रमाणे आपण लिहू शकतो या पद्धतीने आपण टेक्स्ट ठराविक कॉलममध्ये डिवाईड करू शकतो हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू